welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ great in love with hard works because success does not like easy to do